Selamat sejahtera dan sawadikap sahabat-sahabat EP ke-6 Kali ini kami perkenalkan video kayuhan dari Jalan Gertak Sanggul ke Rocky Hill Rocky Hill merupakan destinasi yang mempunyai pemandangan yang sangat cantik Merentasi dusun-dusun yang berudara segar Tapi bersedia untuk tolak basikal ya Kami Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Kita masih lagi berada di Pulau Pinang. Trek pada kali ini terletak di Gertak Sangkul, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Destinasi pada EP kali ini ialah Rocky Hill, Pemulaan trek ini bermula di Jalan Gertak Sangkul, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Atau lebih tepat lagi, sila gunakan koordinasi 5.283337,100.209427. Jarak trek pada kali ini lebih kurang 3 km dengan ketinggian lebih kurang 182 meter. Untuk tidak melengahkan lagi masa, jom kita turun padang menyaksikan video kajuhan pada EP kali ini. Dipersilakan. Sahabat-sahabat, jadi untuk memulakan kayuhan kita, kita akan kayuh ke uh, jalan Ketak Sanggur di sini. okay? Dan dan kita akan gunakan trek kecil di sebelah ini di mana kita akan nampak satu okay, satu kuil uh, di sebelah sana dan kita akan nampak satu pokok besar jadi kita gunakan lorong ini untuk pergi ke Rocky Hill jom kita saksikan bagaimana uh, track ini ataupun jalan ini akan bawa kita ke Rocky Hill silakan sahabat-sahabat semua kita sudah buat kayuhan lebih kurang dalam 1 km okey sampai di sini kita kita akan jumpa satu simpang kita akan gunakan simpang di sebelah kanan untuk pergi ke Rocky Hill sahabat-sahabat jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2.2 km daripada permulaan okey uh, tadi kita baru saja melepasi satu cerun yang begitu mencabar di sini selepas tu kita akan jumpa satu lagi simpang di sini okey di mana satu simpang akan pergi ke rumah orang kita akan guna simpang straight untuk pergi ke Rocky Hill jadi kita akan naik bukit Gunung Kembang ni. Ya, jom kita teruskan. sahabat-sahabat jadi kita sudah buat kayuhan uh, lebih kurang 2.8 km okey jadi di sini minta semua orang tempu perhatian okey sebab akan ada satu lorong kecil okey di sebelah kanan di mana kita akan gunakan untuk pergi ke Rocky Hill ini ya kalau terlepas tak ada masalah sebab di atas adalah jalan mati di mana akan pergi ke Dusun Durian dan berjumpa dengan Tara Rata. Okey. Kalau terlepas masa turun, lihat sebelah kiri akan ada satu lorong kecil macam ni. dan di kita masuk. Okey. Jom kita teruskan masuk ke dalam lorong. sahabat-sahabat semua Jadi kita sudah pun berjaya sampai ke Rocky Hill Siapa? Ah? Jadi uh, lebih kurang 3km uh, Jarak kayuhan daripada titik permulaan Okey, di sini sahabat-sahabat semua boleh menikmati keindahan uh, getak tangguh Okey Dan area-area berdekatan dekat sini Okey merupakan kita boleh nampak sinari kampung okay, perkampungan boleh nampak pantai pantai elektif ok satu pemandangan yang saya bagi saya saya bagi markah lima bintang untuk pemandangan di sini ok saya harap uh, sahabat-sahabat uh, semua tolong share video tolong like video untuk memberi semangat kepada kami untuk membuat video-video untuk EP-EP e seterusnya.